Ma vi, il video? Sì, sì, sì. Eh. Sta, sta registrando? Sì, sì, sta registrando. Ciao a tutti i fan eh, della pagina dell'Ortodio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi. Come ben sappiamo la masturbazione è un momento intimo per le persone, un momento in cui non, a nessuno piacerebbe essere disturbati, ma invece Giulietta non solo ama farsi gli italiani ma a farseli in mezzo alle persone quando arrivano gli ospiti tipo Pierpaolo in mezzo al prato all'aperto perché lei è una cagnolina felice dai vai a vedere come ti tocchi la patatina dai dai <laughs> Poraccio. Come potete vedere, Giulietta poggia la manina, proprio lei non fa con la lingua, lei fa direttamente con la mano, gli fai gli italiani, un po' e un po'. Basta, mi rifiuto. Cioè, eh, questa è la natura, questa è la dimostrazione, la, la, la, la religione mi insegnò da piccolo che la masturbazione era sbagliata, questo lo insegnano molte religioni, l'ennesima dimostrazione che le religioni si sono sbagliate e che invece la natura viene da molto prima queste cazzate religiose, sei d'accordo Pier? D'accordissimo. Allora, buone, buone pippe, buone seghe, buone ritalini a tutti, dall'orto a Dio.